empologoma inhouse <laughs> mbalamusiza mwena kintu kino no osanga omuntu akikubya emyaka asatu nakikuba olabaffe bagenerali ate bobaga jeno <laughs> munanga ali muntebe wanyize jeno wakadogogamu kati generali mubabasita nkuyozayoza <laughs> webali kutuuka kugwa generali nabyo ekintu nkikwasiza maanyi Eh, abantu bonna bagobye mu kisaawa balala bali mu byabufuzi abalala biwengeme ku byabalya kati nze jeno eh, ekitiibwa kya mukama <laughs> soma okuba nkayimba Yeah. que va a pagar y nada. Anda solo la huichana. Murió más que yo no me vivía. O cama sola la huichana. Murió más que yo no me vivía ya ahora. Ya que yo quiero volver a ser. Fue señalar esa subida. abakyala bamusingira enusi wamma tumala kintu lindabo maneja beka maneja eh, beka awo tukole wali nazikuno wali oyimba ikisimanya oba wafuuka maneja bintu n'obyebira eh, olwo maneja beka muzeeyo omumanyi musajja oyo namuteeka ku kigo wano tituyinza kwerabira baana betwatobalabo abatulwanirira tufuuke kituli era yomu ku management yange naye noyina omusango <laughs> era tugenda kubuuza afaani barabasi yatuyise ku mukola entebe naye mbatesobola kujemerera mukama wange wano waka tujja kubiwoza ebyo mwebale nnyo okukkiriza n'oweereza katonda kubanga njagala okugamba pasita bino byobadde oyitamu byobadde oyitamu oba ntalo babali bakulwana babagala kuyimuzika kintu obadde olina okubiyitamu osobole okufuna obujulizi ofuuka egenerali akubite abangi balowooza ekibadde kirumye abantu emitwe nga eh, abagoberezi b'ekkanisa balowooza nti olwokuba muzeeyabulese mu ntebe ngaolina kusanga kiwedde yalina omulimu gwe kati obadde oli ku lulimbiro kati wootuuse otandisa okuwaa ekyo kyekigenda okakasa basumba nti oli generaali olaba oyise mubiri ate ebiddako yogayoga emyaka etaano kana akayimba bakambadde banamawulire nayimbya oluyimba n'omwana wa prince jopol kafeero ne baluyita kulanama lwafumbya vidiyo naye bwe banalumaze ne basiima ne bampa enyimba bbiri nziddemu ezakitaabwe basiimi ekintu kikubye era enyimba zezimu ku zino tekayo I didn't know what you were. banyak banyak yang dihukum Seria bem contente, então aqui ele quer dar a tua vida. solution so that about glory mukunda kare hai basta chike to saware ro dine to no la pure chi se mire me chi ma no mo to no ma ka ma ne mo to no ma ne ro ne me mo ni me ko ne da mo mo si sa ni me to ni na ka mo ba i mo no nya do asa ni asu za ka yi haka ta ina